Hello，各位朋友，大家好。今天下午呢，要跟大家做安装分享的车款呢是 W 二零三，但这一台是呃 W 二零三动力最大的版本，这一台是 W 二零三的 C 三任哈。那它的呃除了吸速比较大之外呢，也加上了机械增压，所以它的原厂动力呢就已经到达了三百五十四匹，比呃大概一九二三三五之类的哈都还要马力还要更大。那经过了普利的改装。 这个是机械增压，机械增压有一个普利，经过普利的盘的改装之后呢，这一台约略的马力大概在四百匹上下，所以也是三百俱乐部的成员之一。那我们来看一下它，呃，今天要改装的东西呢是 KT 的道路版避震器，那它的结构上跟一般的悬吊系统有不太一样的地方。我们先来看一下后面的部分，好。这个是后面哈，因为这台车呢也已经有改装了，呃。 铝圈跟轮胎，那目前的话是十八寸的，有搭了前后配。这个后面的话呢是二五五三五十八，那前面的话是二五四零十八的规格。那这个的话是前后配的规格哈，呃二五五的胎宽，搭上大概四百匹左右的马力，呃应该还算堪用了哈，还算堪用。那这个的是它原厂原来呢已经有改装了避震器，那应该也是损坏了，所以来做一个替换哈。 它原来的是一个倒插的系统，但这个是原厂规格的呃离载栓，它的离载栓的方向呢还蛮特别的，它的方向还蛮特别，而且它离它的避震器呢，我们常常寄到国外的时候，客人会会问说，啊是不是左右边有寄错了？其实不是，因为它的避震器呢，左边跟右边跟 Golf 的五代、六代、七代一样哈，它的避震器呢是不分左右边的哈，它的离载栓呢都是这个方向的。 那当然有可能，因为厂家的设计不同，所以它有分左右边。但是正常来说，原厂的还有 KT 的改装呢，它是没有分左右边的哈。那它的上座，它的上座盘径很大一个，所以它的上座呢是要沿用原厂的。好，啊，后面已经装好了，我们来看一下前面好了哈。那前面的话呢，KT 有负离载栓，所以离载栓的长度呢？ 比原厂的还要短一些些，啊，这个是呃 K T 所会附的零件。那它的前面的呃弹簧呢，非常非常大哈，它的弹簧因为要合上它原厂的上面弹簧的盘径，所以上面的弹簧盘径呢大概一百四十几吧，内径很大，所以我们配置的弹簧公斤数是六点八公斤，好，六点八公斤。那它的离载算是锁在这个地方哈，所以它刚刚提到了它的呃。 脚管好，它的下座避震器呢是没有，好没有分左右边的哈。它的防倾杆在这里，拍得到吗？好，这个是防倾杆，防倾杆在这个地方。所以等一下，防倾杆跟避震器的脚管这里会有一个连接哈。这个离载串的话呢，呃，会负 KT 的话会负短的。那在拆装像这样避震器的同时呢，毕竟车龄哦有超过十年了哈，里程数也累积的有点多，所以在拆装的时候。 都会提醒一下技师要特别注意的，譬如说这些的连杆机构的这些的呃铁套，这个都算很正常的消耗品。那在拆装的时候呢，要注意一下这些铁套呢是不是有有龟裂的状况。如果有龟裂的时候呢，就建议要一起做汰换，因为这个动力比较大。大家可以看到这个刹车组呢，这个是 C 三二，呃，它的刹车卡钳的尺寸好也会比较大一点点，才能够应付它大概三百多匹的呃动力。 制动力道才会足够。那这个的呃调整方式，车高调整方式哈，并不是靠压缩弹簧来改变车高，不是靠逼这里来改变车高，它是靠筒身的长短来改变的。所以我们把这个齿轮状的托盘往逆时针的方向把它旋松之后，这个整体的长度如果调长之后，它就会变高；如果调短呢，就会变低。那这一台车。 原厂的动力大，而且它的 MG 的版本哈，所以它的车高本来就不高。那原来今天预计设定的哈，大概是呃一指半到两指幅左右的车高。那前面的话，你的镜头带得到吗？好，前面的话是呃这个是原厂动力的一个引擎。好，好，我们来看一下，我们来看一下前面上座的部分了。上座的话，在这个地方，那。 W 二零三的系列哈，拆装的时候呢，它有一颗螺帽呢是专用的规格，所以它的那个螺帽呢是需要特工的哈，特殊工具来特工借一下。好，需要这一颗，这个呢在上座里面呢有一个齿轮状的呃螺帽，很逼真，但是它就是得要用专用的螺帽哈。为了这一台车呢，还有一个专用的特工，就是这个这台车。那它的上座刚刚有提到了，要沿用原厂。 而且上座哈，它的使用寿命呢，万一到了时候啊，它的上座会从这里龟裂掉。所以如果换这一台车升级避震器的时候，或者是太换的时候，会建议啦，连这个一并做做太换。那它下方呢有一个止推轴承，哦，这个轴承嗯不太会损坏了，通常损坏的是这个上座的橡皮哦。所以如果有更换的时候呢，这个上座橡皮呢，建议一并把它做更换。来，这个这个就是它的螺帽特工哈，从这个地方。 这个有一个有两个缺口齿轮，呃，像像牙齿一样，缺口呢要对准这两个螺帽呢，才有办法做拆装哈。所以它设计的还蛮特别的啦。来，植物这个给你。那我们来镜头来带一下，看看这边好了。那边呢有一些东西哈是需要沿用的，那有一些东西呢是 KT 所附的。好像这一个弹簧呢，它的盘径呢就比较大一点点，好，所以这个弹簧。 是需要合到这个原厂的的一个呃上橡皮啊，上面的话呢，就刚刚提到了我这个的，诶这上座上座轴承哈，这个是上座轴承来。那弹簧预载多少？预载这个弹簧是两百长，所以预载三毫米哈，不是三公分哦，是三毫米。 几分钟了？翻炒过六六分钟哈，这样拍得到吗？还是你过来这个角度？好，它的上座哈，上座的话呢，呃，刚刚这个这个上座哈，这个把它旋紧之后，这个弹簧呢，最主要就不能预载的过紧了哈，因为这个是需要拆开。正常来说，像日系车我们都有附这些上座，但这台车没有办法，因为它的上座也这个也不算上座吧，算是一个弹簧的上上上托盖了。 好，所以这个上座呢，会先把它旋紧之后，再来，再来锁腹。这个算是掏甲包啦，因为我们没有把它的上座那个特殊的螺帽哈，把它拆开，所以我们是从下方来拆装。好，这这个这个是就是在使用特工的部分哈。好，锁紧之后呢，这个弹簧的预载就刚刚呃要三米哈，三米。 那车高的调整呢，是靠这个下方的长短来做调整。OK，好啊，那我们再回到这个是它哦原厂的那个，哎哎 C 三二的一些特殊的大包哈，也都跟一般的版本呢不太一样哈，它的大包也有下巴。 那动力的版本也是最大的，所以它的设定呢跟一般的 W 二零三呢是完全不一样。配备的话也比较呃动力就是 sporty 一点点哈。好，而且这里有一个特殊的 logo，像是 E55 的话，这里也都一个特殊的 logo 哈。E55 的话是 V8 嘛，啊这一台是 V6，然后有加了机械增压 compressor 的 logo。OK，以上是今天。 W 二零三 C 三二的安装 KT 道路版避震器的分享。那如果呢车友有需要试乘也好，或者是有对产品有任何疑问也好，欢迎到 Facebook 里面的 KT Racing 的粉丝团，那可以询问我们的小编。那也欢迎大家呢来做试乘。那今天的介绍就到这里了，谢谢大家的收看，谢谢，拜拜。